Այսինքն հիմնովին քանդվել է, բայց Փարիզի հատվածները երևում են։ Գնանք հիմա գնում ենք սեպագիր արձանագրության նոր։ Հեսա։ Եվ հուշարձանա։ Տեսեք են սև քարը։ Իսկ ինչ ա գրված վրա։ Կառուցման որտեղ է։ Շեփակը եթե Հա, արցանակության վրա գրված է, որ Թեշևա քաղաքն է, ամրոցն է, քաղաք ամրոցն է կառուցվել։ Ռուսա 715 թվականին։ Մինչ Քրիստոսը։ քարերը ուղակի հրաշքեն։ Գնանք բավականին մեծ կիկլոպյան կառույցներ են եղել ժամանակին ու բնությունը որ նայում ես հա բացիկները արտույտներն են